Сей напиток весьма хорош. Он и вкусен, и ароматен, и пьется легко. И нравится лицам слабого пола. Единственное но, его очень трудно фильтровать. Но ну, ради этого можно и помучиться. А как? Смотрим.